көңілдірек болсын енді той ғой маған дарасың, сезім қаласын теңеп болса қадыр қадірлім сезіміме даласын емдейтін сен деп жүрсем жүрегімнің сырасын аягөз қайда барасың аягөзім қадірлім ақ жүзіңді сағындым қош алғанда мен сенің айнымайтын бағыңнан жанарыңнан айналдым айдым айдым бол жанарыңнан айналдым дәл өзіңдей лағылды есіңде ме әсем гүлі көктемнің саңғырға қан таудың ерке бұлағы қызық деді өзіңменен еді өткен күн естен мөлдіреген жанарың жалын кешкен жаным дескен қолдап жіберейік ағайындар енді жалғыздық алла арасынан. жетегін еріп жалғанның қалаға жедел жетіп артынан Болсама жер-жерде валластарым Сағына жүрмін сендерді Арайын төгіп баспадым, Араласам да жер-жерде валластарым Сағына жүрмін сендерді Қонатын көлдің бетіне Түнгі аспан дау сағындап Түнейтін көшемнің жаңаны сағындым ағайын туыс мен шешемнің шайын сағындым жусаны жопар ауылмен көшемнің жаңаны сағындым ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым әнімнің биін тапқандай тамасаң көлдің сағындым, шын берген ақын айтқандай дауысы